マゲドンゴッド正常に作動中これより作戦行動に入ります 1段階テスト終了続けて第2段階テスト開始しますどうしたエネルギーの制御ができませんエネルギー出力危険レベル到達なおも出力上昇中全ての装置が制御不能失敗ですやはり必要なのかあの少年がアキラ 少し休んだら行きましょうすいませんえ私たちに出会ったばっかりにこんな奴らは一体何者なんですかあなたたちはなぜ追われてるんですこの子に何か この子のこの子の父親はプロフェッサー・ギルという科学者で こは僕にもわからないんですでも少しここで待っていてください大丈夫必ず戻ってきますから お前は誰だお前こそ何者だ僕、僕は二郎。二郎俺は一郎。ゼロワンとも言う。一郎ひょっとして、あなたはひょっとして、お前も。はあ、ついに現れよったか。リエコさん。 <laughs> こんな娘さんを暗がりに放っておくとはお前の電子頭脳もまだまだ学習不足のようだな <laughs> お前が思う通りお前たちは共に光明寺が作った人造人間さしずめあやつが兄お前が弟と言ったところかああなたはわしの名は風天この寺の住職をしておる者 さて一体何から説明するべきかの光明寺博士がうん次に作るロボットには善悪を判断する心を持たせるとそう言っておったそれを快く思わん連中が現れ必ず狙うだろうともな 光明寺はそのロボットにデータを入れておきもしもの時に目覚めるようにしたかもしれんつまりだ次郎お前を守るためにな一郎は光明寺が作った試作品悪用されるのを防ぐためわしが預かっておったあなたは一体大昔ちょいとロボット工学をかじっておっただけのもの 光明寺はわしの教え子でなお前がここに来たということは光明寺に何かあったということじゃな、はあ、やはりか進みすぎた科学は人を不幸にするましてや人を模した機械の研究など災いをもたらすのみ一体何度そう光明寺に説いたことか。 結局わしの声は奴には届かなかったというわけか無駄の抵抗はやめろ機機械械だだこれ以上我々の邪魔をするな おとなしくその子供を渡せばよしさもなくば力ずくでいただいているお前たちは何者だなぜアキラ君を狙う我らはシャドウ人類の闇に潜む影の組織シャドウ我々がアキラをどうするつもりか貴様が知る必要のないこと破壊されたくなければ黙ってアキラを渡せずいぶん物騒な知り合いがいるなジロー 面白いぶっ壊せるかどうか試してもらおうじゃねえかん何者だ誰かって <laughs> 教えてやろうか俺の名は Goody! 大丈夫かんその子は兄さんそんな足でまとめな奴は俺が始末してやろうか気をつけろあやつにお前のような心はないそうか兄さんには良心回路が。 ジェミニーがついてないのか <laughs> まだまだ楽しめそうだ <laughs> やるじゃねえか脱出するぞ裏回急げよ兄さんこっちは今いいとこなんだよ兄さん早く分かった分かったよじゃあなブツ野郎また遊んでやるぜ 早く乗ってくださいさあ早く行けうわっ 今のうちに行けえ女子供に年寄りまで追っては逃げ切れる者も逃げきれんしかしわしにかなうなさあ行けいかんだあばよじいさん るぜ先に行ってなうやろってはっでけえ上に勝手でやがるまずはお前から破壊してやる。 までだなさあどうかなありがとよそっちから近づいてくれて助かったぜ兄さん ブロ郎なのかなんだよあの脳みそ頭の連中はよお友達ってわけじゃなさそうだななら俺が無茶だ兄さん